ンダフル」と読む作品です今日は仲間の1人が体調不良でお休みですがその1匹と被災地に元気を届けられるよう全力で踊ります love on my just the thought of another day. How do we end up this way?